жердин бетине салыштырмалуу аш бийиктикке жайгашкан а чекитинен массасы м болгон нерсе жерге эркин түшүп бир аз убакыттан кийин б чекитине түшсүн бул учурда оордук күчүнүн жумушу күч модулунун жылыш модулуна же нерсенин массасынын тартылуу күчүнүн ылдамданышына жана бийиктикке көбөйтүндүсүнө барабар болот бул учурда нерсенин кыймылынын багыты ага таасир этүүчү күчтүн багыты менен дал келет демек эркин түшүү учурунда оордук күчүнүн жумушу оң болот эгерде нерсе б чекитинен а чекитине чейин вертикалдуу жогору карай жылса анда анын кыймылы тартылуу күчүнө карама каршы багытта багытталат жана тартылуу күчү терс болот